Davidovom dvori Na ploti Saročka Boli me ne boli Moja olovočka Boli me ne Let's go. Pirečko, Idu na muziku Budu predvađati Paradu veliku Budu predvađati Paradu veliku Kačmarju, kačmarju